的牌了哦，发财叶子，两倍，三倍。 两倍，二条，三倍，两倍。 东原一点红，五倍，十倍，两倍，东原一点红，四倍，三倍，六倍，两倍。 哈哈全中 两倍海马二条 永元一点红，两倍。幺，三倍。三桶。五倍。一根，两倍。二条，两倍。二条，三倍。两倍。 两倍。 两倍。 条。 五条。四倍。三号。六倍。东一边十倍。五条。 两倍。 我吃一个嘛。 КП. Number? Yeah, girl.